नमस्कार दोस्तों welcome back to the motor torsion तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं बलिनो के बारे में तो अगर आप भी बलिनो खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मारुति सुजुकी बलिनो जो है दो में पहली बार लॉन्च हुई थी और उसके बाद जो है इस गाड़ी में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हालांकि एक फेसलिफ्ट वर्जन जो है बलिनो का लॉन्च हुआ था लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिले माइनर बम्पर चेंजेस हमें देखने को मिले थे लेकिन ओवरऑल जो गाड़ी है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ओवरऑल जो हेडलाइट्स है या फिर इंटीरियर है वो सब सेम है तो यह हाँ, मैं आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी अपनी बलिनों में काफ़ी चेंजेस करने वाली है और न्यू जनरेशन बलिनो जो है वो लॉन्च करने वाली है तो अगर ऐसे में आप करंट वर्जन ऑफ बलिनो यानी कि जो अभी बलिनो का वर्जन जो है बिक रहा है वो खरीद लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है पछतावा करना पड़ सकता है क्योंकि न्यू जनरेशन बलिनो जो है वो जल्दी लॉन्च होने वाली है और ऐसे में अगर आप आज की बलिनो खरीद लेते हैं तो वो जल्दी ही आउटडेटेड हो जाएगी तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे चेंजेस है जो कि मारुति सुजुकी अपनी बलिनो में करने वाली है तो जैसा कि आप सबको पता है कि बलिनो जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैचबैक है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस गाड़ी को पसंद करते हैं इस गाड़ी का डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लेकिन पिछले छः साल से इस गाड़ी के डिज़ाइन में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया जो कि अब मारुति सुजुकी जो है वो करने वाली है तो इस गाड़ी में आपको ओवरऑल इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं सबसे पहले अगर हम बात कर लें एक्सटीरियर की तो इस गाड़ी के एक्सटीरियर में काफ़ी जो है अपग्रेड्स हमें देखने को मिलेंगे जैसे कि हमें हेडलाइट जो है बिल्कुल नई देखने को मिलेंगी बिल्कुल रिशेप्ड हेडलाइट देखने को मिलेंगी इसके अलावा एलईडी टेल लैम्प जो है वो भी बिल्कुल स्लीक हमें एक नई डिज़ाइन के साथ देखने को मिलने वाले हैं और वहीं बात करें हेडलैम्प सेटअप की तो एलईडी डीआरएल हमें देखने को मिलने वाली है जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है स्लिमर होने वाली गाड़ी है और वहीं बात करें रियर स्पॉइलर की तो रियर स्पॉइलर भी इस गाड़ी में हमें पहले से बड़ा देखने को मिलने वाला है और जो कि एक स्पोर्टी स्टांस लुक देगा इस गाड़ी को और वहीं अगर हम बात करें ग्रिल की तो इस गाड़ी में हमें कम्प्लीटली रिफ्रेस्ड न्यू ग्रिल देखने को मिलेगी इसके अलावा फोक लैम्प का डिज़ाइन जो है बिल्कुल एक हटके होने वाला है जिसमें एलईडी यूनिट्स हमें देखने को मिलने वाली है इसके अलावा शीट मेटल की बात करें तो शीट मेटल में हमें कुछ ट्विक्स देखने को मिल सकते हैं इसके डिज़ाइन में फ्रंट में और रियर में और वहीं साइड की बात करें तो न्यू एलोविल्स हमें देखने को मिलने वाले हैं और ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा मिलना मिलता जुलता है अभी करंट गोइंग जनरेशन बलिनो से चलिए बात कर लेते हैं इंटीरियर्स की तो आपको बिल्कुल रिफ्रेश्ड नया डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला है इसके अलावा ए सी वैंस का डिज़ाइन जो है वो बदलने वाला है वहीं बात करें इन्फोटेनमेंट सिस्टम की तो आपको floating touch screen infotainment system देखने को मिलने वाला है जिसमें आपको बड़ा साइज़ मिलेगा स्क्रीन का और फीचर वाइज बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं वहीं बात करें स्टेयरिंग व्हील की तो आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है जो कि अगर हम अपर वेरियंट्स की बात करें तो आपको लेदर रैप देखने को मिलेगा और इसके अलावा हमें क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल सकता है साथ ही हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल सकता है तो ये थे इंटीरियर के चेंजेस अगर हम बात करें मैकेनिकल चेंजेस की तो आपको वही वन पॉइंट टू लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ पे खास बात मैं आपको बता दूँ कि उस इंजन को बेहतर तरीके से ट्यून किया गया है जिससे आपको ज़्यादा माइलेज देखने को मिल सकती है जैसे हमें डिज़ायर में twenty three plus K M P L की माइलेज देखने को मिलती है ठीक वैसे ही हमें बलिनों में twenty three plus K M P L की माइलेज जो है देखने को मिलने वाली है जो कि पहले वाली करंट गोइंग बलिनों से काफ़ी ज़्यादा है है करंट गोइंग बलिनो में हमें ट्वेंटी वन के की माइलेज मिलती है नई जनरेशन बलिनो में हमें ट्वेंटी थ्री प्लस के की माइलेज देखने को मिलने वाली है जो कि कस्टमर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या आपको करंट गोइंग बलिनो जो है वो खरीद लेनी चाहिए या फिर नई जनरेशन बलिनो जो कि जैन फैब 2022 में लॉन्च होने वाली है उसका वेट करना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली आपको जो है वेट करना चाहिए नई जनरेशन बलिनो का अगर आपको बलिनो ही खरीदनी है तो क्योंकि बलिनो नई जनरेशन बलिनो में आपको काफ़ी जो है चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं माइलेज से लेकर इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं तो अगर आप आज की डेट में गाड़ी खरीद लेते हैं तो आपकी गाड़ी जो है विद इन सिक्स मंथ जो है एक आउटडेटेड गाड़ी बन जाए जाएगी जिसके बाद आपको काफ़ी पछताना पड़ सकता है तो दोस्तों ये थी बलिनो की लेटेस्ट अपडेट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा और बलिनो और ऑटो वर्ल्ड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ so thank you guys for watching this video thank you जय हिंद